hello welcome back to my YouTube channel channel बने उदास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो बने उदास वीडियो को लाइक कीजिए तो बस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में फॉलोअर्स बढ़ा के देखूंगा इंस्टाग्राम के तो देख सकते हो मेरे पास फॉलोअर्स चार सौ अड़सठ और अभी तक मेरे एक भी फॉलोअर्स नहीं आए तो मैं आप सबसे पहले पहले आपको सर्च आइकन पर जाना है तो जैसे मैं सर्च आइकन पर आता हूँ आपको यहाँ पर सर्च करना है रियाज तो मैं सर्च कर लेता हूँ रियाज करने के बाद आपको रियाज को कर लेना है और आपको रियाज की फॉलोइंग में जाके फॉलोइंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं आप रियाज जिन जिन जिन फॉलो कर ना वो सब पॉपुलर करेक्टर और बड़े बड़े उनके फॉलोअर्स हैं तो आपको सबसे पहले पहले क्या करना है आपको इन सब इंस्टाग्राम पर ना इसको आपको इसको ऊपर ऊपर रख रहा हूँ इसको छोड़ के आपको जो भी नीचे दिख रहा है ना उन सबको आपको तीन से चार बार फॉलो अनफॉलो करना है जैसे मैं कर रहा हूँ ना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना वैसे वैसे करना है तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ तीन से चार बार फॉलो फॉलो फॉलो तो मैं फॉलो कर चुका हूँ और ये और कर लेता हूँ एक बार और और गैस अब आप देख सकते हो मेरे पे पचपन सेकंड एक मिनट गैस आप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी मेरे फॉलोअर्स आ रहे थे अब गैस मैं आपको हम मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हो चार सौ अड़सठ और मैं जैसे इसको करता हूँ पाँच सौ दस फॉलोअर गैस एकदम ये भी ओरिजिनल फॉलोअर्स से आपको छोड़ के नहीं भागेंगे